assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar adham bloger kanali ashaddiy obunachilari mana bugun biz 27 mart sanasida sizlar bilan ko'rishib turibmiz aziz obunachilar nohiya shartuz inom bozoriga keldik aziz obunachilar mana narxlarini hozir tanishib o'tamiz aka buni qancha dedingiz buni besh yarim ming so'm besh yarim ming so'm ana mana bunisi to'rtga necha dedingiz to'rtga ikki yuz oltmish bu to'rtga ikki yuz oltmish mana aka bunisi uch yarim metr bunisi bunisi uch yarim metr to'rt ming so'mon bo'lsa to'rt yarim ming so'mon bu средний materialdan qalini bo'lsa qimmat arzoni bo'ladi yana qimmati qaysi eng zo'rlari zo'rlari mana shu mana to'qqiz ming so'mon mana besh ming so'mon bunisi ha bunisi oq ha oq besh ming so'mon sal qalinroq bunisi ikki yarim uch ming bunisichi Bursa bunisi ham to'rt metr hozir besh yarim ming so'mon bu ham bu ham besh yarim ming so'mon mana sakkiz ming so'mon bu qalini sakkiz Yashil sakkiz ming so'm. Mana bu yashili sakkiz ming so'm ag'aynilar. Azobinachilar mana tomosha qilingizlar. bu besh ming so'm bunisi. Mana bunisi ham besh ming so'm. bo'lsa, Bu sarisichi? Unisi ham 5000 so'm. Unisi ham 5000. Arzon bo'ladi, ha? Ha, arzon bo'ladi endi. Karavotlarchi? Karavotlar har xil dasi bor ekan. 3 ga 2.5 bor. 1200 so'm. bir ming olti yuz so'm bir ming sakkiz yuz so'm ikki ming so'm shunday narxlari razmeriga qarabda hmm. razmeriga qarab materialga qarabda cho'qoq olim mana narsalar karovitlari e, hali bular bular bular uch ming so'm yana arzon bular bular ha bular uch ming so'm üç ming so'm ekan Yani arzon bo'ladi Ne bilan mana shu egasi bilanmi mana ko'ryapsizlar bo'ldi yo'q mana azobini ashula bemalol kelib nomeringizni aytib qo'ying bizga tarafdan to'qson uch besh yuz yigirma ikki sakson ikki yigirma bir sakson ikki yigirma bir raqamiga telefon qilasiz aka ismingizni ayting barot barot akamiz mana telefonga javob beradi bemalol zakaz qilaverasizlar azobini